Äh, mein Name ist Klaus Bamberg, ich bin der Geschäftsführer der Neue Arbeitsservice äh, GmbH in Mönchengladbach. Wir beliefern Krankenhäuser und Altenheime mit Wäsche und ähm, statten auch ganze Krankenhäuser und Altenheime mit Wäsche aus. Für unsere Versandhalle und unseren Logistikbetrieb haben wir lange nach einem Anbieter gesucht, ähm, der äh, stabile, robuste Systeme anbietet und haben mit dem Produkt von UTC äh, einen äh, sehr geeigneten Bildschirm, einen Screen gefunden, der für industrielle Anwendungen äh, geeignet ist. Und ähm, die Screens laufen jetzt fehlerfrei seit mittlerweile ähm, anderthalb Jahren in unserem Betrieb. Mein Name ist Rainer Skau, ich bin Geschäftsleiter bei der IBS und wir sind der Lieferant hier für die Logistiksoftware, die das System bei Neuer Arbeit steuert. Ich kenne die Firma D-Log seit 25 Jahren und ich weiß, dass die Firma D-Log äh, sehr robuste äh, Geräte baut für die industrielle Anwendung. Und äh, wir haben hier Geräte gesucht, die eine sehr ähm, ergonomische und schöne Benutzeroberfläche zu schaffen. Und das haben wir gefunden mit den D-Log UTCs, ein Gerät, was sehr robust ist, was ein sehr helles und kontrastreiches Display bietet. Besonders hervorzuheben ist hier auch dieses ähm, Betriebssystem, was äh, in dieser Embedded-Ausführung von D-Log bereitgestellt wurde. Die Firma IBS und DELOC äh, sehr, sehr gut zusammengearbeitet haben. Es war eine sehr, sehr gute Unterstützung während des Projektes, auch durch äh, Fachpersonal äh, vor Ort, sodass wir also null Probleme hatten bei der Einführung dieses Systems.